Nous nous trouvons chez Samic à Ascoitia pour vous présenter une nouvelle gamme d'essoreuses à salade, innovatrice et unique sur le marché. Les essoreuses Samic sont très utiles en hôtellerie, restauration et grande cuisine, et notamment au sein des collectivités, grâce à son rendement élevé qui respecte à tout moment la qualité du produit. Samic propose deux nouveaux modèles d'essoreuses de 6 et 12 kg de capacité par cycle ce qui correspond à 5 à 8 salades pour le modèle ES100 et à 10 à 15 salades pour le modèle ES200. Les deux modèles offrent un design compact et une production élevée. Les essoreuses Samix sont les seules dans leur domaine qui fonctionnent avec le système d'axe flexible qui leur permet d'obtenir une grande productivité à partir d'une machine compacte. Les essoreuses Samix sont fabriquées en acier inoxydable et possèdent un panier inox facile à extraire et de grande qualité. Elle possède deux vitesses qui atteignent les 900 tours minute, ainsi que trois cycles permettant d'atteindre une production jusqu'à 720 kWh ou entre 600 et 900 salades heure. La grande force centrifuge générée par la vitesse de 900 tours minute permet d'obtenir d'extraordinaires résultats, soignant à tout moment le produit et améliorant substantiellement le temps de conservation de ce dernier car il contient moins d'eau. Le tableau de commande est électronique, étanche, très facile à utiliser et offre de très hautes prestations. Mise en route, sélection du cycle, touche marche arrêt, sélection de la vitesse, témoin de charge marche réparti, alerte de panne ou d'anomalie. Les deux modèles possèdent un moteur triphasé qui est alimenté par un variateur électronique de grande fiabilité. Cela permet un branchement électrique en monophasé sans avoir besoin du triphasé dans l'établissement. Les essoreuses SAMIC possèdent un système exclusif appelé Fibration Control System. Il permet à la machine, avant le début du cycle, de contrôler automatiquement la répartition de la charge dans le panier, améliorant ainsi la durée de vie de la machine et la sécurité pendant son fonctionnement. Les soreuses s'arrêtent instantanément si la charge n'est pas répartie correctement dans le panier. Le couvercle est transparent et fabriqué en polycarbonate hautement résistant. Il permet à tout moment de voir à l'intérieur de la machine et possède un micro-rupteur de sécurité qui empêche la mise en marche de la machine lorsque son couvercle est ouvert et qui l'arrête instantanément si ce dernier est ouvert pendant le cycle. Les deux modèles sont équipés de roues avec frein qui assurent un confort et une stabilité maximum dans le lieu de travail, ainsi qu'une grande facilité de déplacement pour le nettoyage ou rangement. deux modèles peuvent être rangés sous un plan de travail de type standard. Avec l'homologation NSF, les essoreuses SAMIC remplissent toutes les conditions nécessaires en matière d'hygiène et de sécurité.